бірге өтетін уақыттар жазылатын жүрме хаттар бағалай алмайтын шақтар махаббаттың құрбаны тоқтамайтындай сағаттар жаныңды үмітпен тағатпар ұша алатындай қанаттар махаббаттың жолдары махаббат теңізі мен тербетші сен бізді сезімді махаббат теңізі мен тербетші сен бізді сезімді